Tiro récord, Mi protector. Es el Green tiro récords. Yo. No necesito una ganga para que me proteja. Solo necesito a Dios porque no me deja. Yo sé que siempre estaré iluminando mi camino. Y sé que siempre voy a estar bendecido. Quien confía en Dios recibe lo que pide. Eso lo saben todos, pero pocos piden. Pocos piden, pero casi nadie confía. Casi nadie confía. Pidan a Dios y les dará. Denle mucho amor y agradecele tu día. Un día más de vida junto a mi familia. Junto a mi familia. Pidan a Dios, Él estará. Denle mucho amor y agradecerle tu día. Un día más de vida junto a mi familia. Junto a mi familia. Oirán que los países están en guerra. No se asusten que este no es el final. Trata a los demás como quieres ser tratado y obtendrás tu resultado. No matarás, no discriminarás, no pienses en ganar, piensa en perder lo malo. Sabes qué está pasando, pues el mundo se está pagando. es lo que pasa con esta gente, salen de su casa para la calle y vuelven como delincuentes. Tú puedes cambiar, hermano. La decisión está en tus manos, manos, manos. pidan a Dios y Él estará. Denle mucho amor y agradecerle tu día. Un día más de vida junto a mi familia. Junto a mi familia. Pidan a Dios y Él dará Denle mucho amor y agradecerle tu día. Un día más de vida junto a mi familia. Junto a mi familia. Mi protector. Es el green, es el green, es el green, mi God tiro récords. Yo.